Euh, bonne année, toutes les merveilles 2023. Euh, aujourd'hui, c'est un autre tutoriel que je vais réaliser pour cette année. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, euh, pas besoin de beaucoup parler, mais il faut travailler. Maintenant, merci vraiment pour tout le monde qui, qui sont là toujours avec nous. Et, euh, partager nos vidéos, ajouter des commentaires. Vraiment, je vous dis merci, merci, merci, merci de votre soutien. Euh, continuez encore plus euh, de soutenir ma chaîne. C'est la seule moyen que de m'encourager pour avancer avec euh, cette cours parce qu'il y a d'autres personnes qui font des cours mais qui le met sur Udini qui, qui sont en train de vendre, mais moi je ne le fais pas. Je le fais gratuit parce que j'ai besoin que non, tout le monde puisse avoir la possibilité d'apprendre, d'apprendre, pardon, parce que tout le monde ne parle même, tout le monde n'a pas d'argent, de, de, que de, de, de, de procurer de l'argent pour avoir cette cour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire on va dessiner une, on va faire une voiture cartoon pour les enfants comme je vous avais dit il faut toujours faire quelque chose un peu simple il faut pas te prendre la tête et faire quelque chose un peu grave là faire quelque chose un peu simple mais que ça puisse être joli merci pour tout le monde euh, n'oubliez pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne je m'appelle Aziz Akafomo animateur euh, de trois d'animation, 15 euh, ans d'expérience déjà sur ce monde d'animation. Alors, euh, vous êtes ici sur ma chaîne que j'apprends déjà comment comment faire des tutoriels, utiliser les logiciels Moro. Et cette fois-ci, on va faire un peu différemment. Je vais travailler et ajouter la couleur directement parce que j'ai pas besoin de perdre beaucoup de temps et ce genre de dessin que je suis en train de faire c'est pour euh, ceux qui sont spécialisés pour le, le projet des enfants des travail un peu des enfants là et ça c'est pour et ça c'est pas vraiment pour pour ceux qui ont besoin de quelque chose un peu réaliste là ça c'est sont euh, comment tu peux faire un projet et pour les enfants un peu rapide sans difficulté. Ça, ça, je suis en train de créer une voiture là que je suis en train de faire. T'inquiète pas pour le résultat pour le moment vous allez voir, ça sera bon et ça sera joli. Et, mais pour le moment, c'est on commence d'abord. Et n'oubliez pas de vous inscrire si vous êtes nouveau. Et on a un groupe WhatsApp là euh, que on partage quelques connaissances qu'on a sur Moro. Et moi, avec les amis, on est plein. Hmm, c'est un groupe nouveau que c'est un, des, de nos abonnés nous a proposé de créer un groupe parce que euh, je prends un peu de temps pour répondre aux questions parce que je consulte mon compte euh, YouTube une fois par semaine. Alors, il m'a donné l'idée parce que tu n'es pas toujours disponible sur quand on te, te, pose des questions sur les commentaires. Alors, est-ce que ça serait mieux de créer un groupe là où on peut partager, on peut partager quelque chose Alors, j'avais j'avais vu, c'est une bonne idée. Alors, c'est pour cela j'avais créé un groupe. Euh, que ça sera intéressant aussi que si vous aimez partager aussi vous avez quelques connaissances sur Moro que tu as besoin de partager avec nous euh, ne t'inquiète pas tu, tu m'envoies juste ton numéro sur ton commentaire les commentaires après directement je vais t'intégrer sur le groupe et ça sera bon et merci encore à tout le monde qui sont là merci aussi à Dieu parce qu'il nous a protégés aujourd'hui On va continuer, je serai plus rapide vraiment parce que j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à, réaliser ça. Je serai plus rapide, on va faire une voiture un peu un peu cartoon là, un peu dessin animé et pour le projet des enfants ça, ça, peut être aussi, c'est pas aussi pour les enfants, ça, ça dépendra de toi, du projet de laquelle que euh, tu as besoin de réaliser. Ok Mais euh, moi, je réalise ça et ça dépendra de toi si tu veux utiliser projet cartoon et même pour le, les adultes aussi. Les adultes aussi regardent aussi ce genre de dessin animé comme le dessin animé qui est pour le moment stream sur Disney de, voiture là. Ouais. Tu peux faire aussi un dessin animé comme ça. Ouais. C'est ça, c'est ça un peu l'idée. Alors, sans plus tarder, on continue toujours. Euh, je préfère que non, on fait 20 minutes pour réaliser ça. C'est pour cela je vais aller un peu, un peu vraiment, un peu vraiment vite, vite, vite, vite, vite pour réaliser cette. Euh, tutoriel et j'espère que non. Euh, si vous avez des questions, euh, laissez sur commentaire ou vous pouvez déposer votre numéro. Je peux euh, vous ajouter sur notre groupe qu'on a de, de Moro. qu'on a un groupe qu'on partage quelques connaissances sur Moro. Et si tu as aussi besoin des autres tutoriels que tu as besoin qu'on fasse alors n'oubliez pas de laisser un commentaire et, eh, et puis on va faire des tutoriels sur ce que tu as demandé c'est ça l'objectif euh, de d'aider aussi les autres de partager aussi quelques connaissances qu'on a sur Moro j'espère que vous allez aimer et vous pouvez voir notre voiture ça continue c'est un peu voiture la cartoon et euh, quand tu, tu, fais tes décès, euh, l'essentiel d'abord que tu puisses finir tes décès. Et pour les détails, ça vient après. Ça vient après. On a déjà, euh, on a déjà au moins 7 minutes qu'on a déjà consommé. Alors, on va aller vite. J'ai besoin que non, ce soit 15. Si plus, si plus, ça sera au moins euh, 20 j'ai pas besoin de dépasser là si plus ça sera 20 et ça sera bien parce que d'autres personnes n'aiment pas avoir beaucoup vidéo avec beaucoup de détails beaucoup de et des histoires ceci cela d'autres aiment que non euh, il fait il apprend un peu rapide et il fait avec un, une tutoriel de quelques minutes qui qu'il apprenne au moins quelque chose qui, va l'aider. Mais d'autres ne sont pas comme ça. Euh, moi, j'aime euh, euh, moi j'aime prendre le temps, apprendre et mieux comprendre les choses. C'est un peu ça. Alors, on va continuer à faire notre voiture. C'est pas encore fini, mais on a déjà 8 minutes. je je sais pas si on sera à mesure de le faire au moins 15 minutes. C'est ça que je préfère, mais je vais voir. Euh, on est ensemble, on marche ensemble. Euh, vous êtes là, vous êtes, en train de voir comment ça évolue. Euh, je continue de faire ma voiture. Oui. Je continue de réaliser ma voiture. je vais essayer un peu de euh, mettre un peu les yeux ici que ce soit vraiment cartoon quelque chose comme ça et ça je vais bouger encore ici t'inquiète pas vous pouvez voir comment on a commencé et jusqu'à maintenant, on continue. Euh, c'était comme de la blague, mais maintenant, c'est ça commence un peu à voir euh, un peu à changer. C'est un peu ça. je voulais ajouter les détails mais j'ai besoin que je le fasse après parce qu'il est essentiel d'abord de finir ma voiture venir ma voiture. Quelque chose comme ça. Oui. On va bomber un peu comme ça. Copier, coller. On va faire ça. c'est une voiture <laughs> vraiment dédée oh, c'est pour euh, un peu comme comédie là. <laughs> Euh, et n'oubliez pas de s'abonner, s'abonner. Si c'est possible, mais je vous force pas. Mais c'est juste une moyen de m'encourager pour que je puisse encore faire beaucoup beaucoup encore d'autres titres que je partage, la connaissance que j'ai avec vous. Euh, ok Alors, ça c'est sont les rétroviseurs. Ou encore, je vais mettre un peu les sourcils. Oh. les temps nous presse. Je vais mettre ça noir. Oh, je commence à directement mettre la couleur parce que euh, les yeux c'est un peu jaune, euh, noir si je mets un jaune ça et ça je vais dupliquer ça ouais et je vais mettre ça ça et ça ici je vais mettre la couleur verte comme ça et ma voiture je sais pas je mets laquelle couleur oh, <laughs> oh je suis pas doué par des couleurs mais ça va aller euh, j'espère c'est la couleur là euh, qui me plaît <laughs> euh, ok je continue si je remets ça ici je mets la même chose ici je vais mettre un peu forcé là comme ça ici sera un jaune ici ça sera ça et ça et de l'autre côté je vais mettre comme sa bouche je vais ajouter un peu, peu de petits dents là Eh, ça c'est notre voiture. un petite voiture la Cato, Et je vais mettre la langue. Hmm. Euh, la couleur de la langue. Euh, le don et les yeux C'est la même couleur. Et voici notre voiture qui a été réalisée en 15 minutes. Qu'on a réalisé ça. J'espère que vous avez aimé. je pense que si je devais un peu réduire un peu ouais, c'est une voiture là un peu cartoon un peu dessin animé un peu dessin un peu cartoon ouais un peu style cartoon là vraiment et ne tenez pas rigueur avec trop de choses ça c'est pour des euh, projets ceux qui sont ils ont des projets un peu pour enfants euh, voici voici une voiture que vous pouvez faire un peu vite fait pour le débutant sur bon je vais aller seulement sur 20 je vais faire 20 minutes et je fais ça et je vais laisser ajouter quelques détails un peu de shadow Shadow comme ça. C'est mieux. Ouais. Comme ça. Euh, je pense que je devais je vais couper ça copier et venir les coller ici pour qu'on puisse avoir la même chose derrière sa bouche euh, je devais supprimer les premiers ici 17 minutes déjà. Ça, je suis seulement en train d'ajouter quelques détails euh, que je trouve que je devais les mettre. Si je fais un rendu, euh, voici notre voiture BD réalisée. <laughs> Euh, c'est joli, hein. c'est joli, mais avec quelques minutes qu'on a réalisé ça. Et vous pouvez aussi prendre beaucoup de temps à réaliser ça et ça sera quelque chose de génial, génial, génial. Euh, je pense que non, euh, c'est bon à ces niveaux parce que on court derrière notre timing, euh, notre minute et j'espère que vous avez aimé ma voiture un peu cartoon là. <laughs> Euh, j'espère que vous avez aimé. Je n'ai pas mis beaucoup de détails, mais euh, pour moi c'est bon déjà. Euh, c'est bon comme ça. on a quelques minutes. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on ajoute Qu'est-ce qu'on ajoute Qu'est-ce qu'on ajoute On peut ajouter un peu quelques nez ici. <laughs> ça ferait un peu l'affaire parce que il a besoin un peu de respirer aussi <laughs> ouais quelque chose comme ça on peut le mettre comme ça que ce soit un peu réaliste hein? comme ça et sans je pense que je devais mettre cette couleur mhm et je voulais ajouter quelques waouh on a quelques on a quelques secondes à finir oh, ça nous reste que quelques secondes on peut de la profondeur ici ok et on se voit à la prochaine prochainement merci j'espère que vous avez aimé et bye